上节课我们了解了快门对于摄影的重要意义，什么样的快门速度适合拍摄什么样的照片等等。下面这节课我会带你进一步认识感光度，告诉你提高感光度的利弊分别是什么。在之前的课程，我们已经认识了光圈和快门，也学习了光圈优先和快门优先模式，对吧？但是在实际拍摄的时候， 遇到有些特殊情况，还是很难拍出你想要的照片。那是什么情况呢？比如光线不佳的情况下拍摄一只宠物，它不会听你的指挥，安静的等着你拍摄。类似这样稍纵即逝的情景其实很多，不管是好动的宝宝，还是演唱会上焦点人物的抓拍，很可能拍出来的照片是这样模糊不清的。在你无法去改变现场光线。 并且已经使用了你的相机最大光圈的时候，我们就需要调整另外一个参数了，那就是感光度，也叫 ISO。感光度、光圈和快门这三者的参数直接影响了一张照片最终成像的效果。那么感光度到底是用来做什么呢？我先给你讲一段关于相机的历史吧。你知道最早的相机拍一张照片需要多久吗？五分钟。 十分钟都不对，我告诉你吧，八个小时，是不是有些不可思议？不过直到把火棉用到了底片上，才有了显著的改善，同时镜头和其他方面也有了改进，从而加快了相机胶片的曝光速度，使得拍摄一张照片的时间缩短到了二十五分之一秒左右。技术的进步大大的缩短了拍照的时间。了解了这一段历史之后，我再来告诉你什么是感光度吧。 感光度实际上就是底片感应光线进行化学反应的速度。如果你想尝试胶片机的话，在买胶卷的时候可以留意一下胶卷的包装盒上都有 ISO，也就是感光度的标示，比如一百、两百或者四百。比如 ISO 两百的曝光速度比 ISO 一百要快一倍，在相同情况下使用 ISO 一百进行曝光呢是二百五十分之一秒。 如果换用 ISO 两百的胶卷，只要五百分之一秒。在现在的数码时代，感光度的概念也被移植到了我们的数码相机上。在这节课开始的时候，我列举的几个稍纵即逝的情形，通过提高感光度，就可以加快快门打开、关闭的时间进行拍摄了。如果要避免图像出现拖影，就需要我们的快门保持在一个安全的范围之内。 这个安全的快门速度，我们称之为安全快门。这部分的内容，我们会在后边的课程里再做讲解。现在我手上的这台相机，在液晶屏就可以看到当前的感光度是一百，可以通过相机上的组合按钮来进行调节。一般情况下，我们在白天光照充分的时候，使用 ISO 一百。有的相机提供了 ISO 五十，那么用 ISO 五十就可以了。如果在晚上， 或者光照条件不好的情况下，就需要把感光度调高，比如把 ISO 调节为四百或者更高，这样就可以使用更快的快门来拍照了。当然了，每台相机的调节方法会有所不同，你可以查看一下你的相机说明书。明白了什么是感光度，我们还需要知道在提高感光度的时候所带来的负面影响，那就是噪点。我们来看看噪点在照片里是个什么样子。 单反相机在噪点控制方面已经做得相当出色。那不同的感光度，它的成像效果有什么区别呢？我们来看一下。在实际拍摄的时候，不能因为要获得手持拍摄的快门速度，无限制的调节感光度，因为这样带来的结果就是直接导致拍摄出来的照片颗粒感非常强。那么这张照片也就毁了。你可以把相机的感光度。 调节为自动模式，这样就可以交给相机来帮你选择最合适的感光度了。等今后慢慢熟悉了之后呢，再尝试自己来调节。今天我们的课程重点只有一个，那就是感光度。我们了解了感光度的基本概念，明白了调节感光度可以提高快门速度，同时呢，也会带来其中一个副作用，那就是影响画质的噪点。最后再温馨提示你一下。 只有在光线不足的情况下，增加感光度才有效。在光线充足的白天，使用高感光度不但没有效果，反而会降低画质。OK，今天的课程呢就到这儿了。通过这段时间的学习，我相信你对摄影的理解更上一个台阶了吧？感谢你的关注，我们下节课再见。下节课我会继续和你分享摄影另外一个比较重要的知识点——白平衡。 改变白平衡同样也会影响成像效果，我会为你揭秘相机调节白平衡的过程，让你对摄影有一个新的认识。